questão. O problema é que o porco não é, é ele é porco, só que temporada é caça rabo. Ah, pô! Tô jogando. filho da puta se sanguíneo descansava no inferno. Ah! episódio. Ah, não, isso Eu muito chato. louco, tô nos últimos episódios da primeira temporada. <laughs> Calma, então acabou de falar aquela hora. No, tu falou, quando viu, falou, ah, esse dorama deve ser legal. E é legal mesmo? Não. É aquele que tu falou, que eu falei pra ti, pousando no amor, tu falou assim, é, deve ser legal. Eu tava na capa, tu falou, ah, deve ser legal. E é legal. Ah, não, a capa é legal. Eu tô no último episódio da primeira temporada. Depois chegar todo mundo. Eu tô na 15, falta 10 aqui. É só Mas o começo não tá dublado? Não. Eu já vi isso aí dublado. Eu já? Não. não Não fala isso. Ele tem que morrer. Não, eu tô ficando, não é pra morrer não. aquele principal é um é imbecil. O principal é um imbecil. Depois de desligo. Esse principal é idiota, cara. Tinha que matar ele antes, não matou. Ah, agora ele morre. Tomara que... Os policial quer matar o cara que é do bem e do mal. Matou o cara? É? Eles querem matar o principal. Ó, abaixem as armas. Ah! Os, os, dois. O principal vai ser preso. Sabe quem? Hum. Eu acho que vai ser preso por causa que descobriram que ele não é. Que ele é. Que ele é. Que ele é. Que 估计。 Atira de uma vez, seu filho da puta. Matou, Mariah. Morreu. Morreu. Agora ele não vai incomodar nunca mais. Toma bem, filho Vai, vai. Ele matou? Não, ele ia atirar, tu não viu? Que ele ia atirar no principal e aí na hora quando ele ia atirar no principal, o policial foi. <laughs> mais, cara, não morre. Deixa ele. Que merda, o cara morreu. Ah, que bosta o cara morreu, né? Que bosta, tem que morrer, morre desgraçado. Tipo. Mas o cara podia ficar vivo. Não, eu queria que todo mundo ficasse vivo e ninguém morresse. Mesmo uhum. assim. É, e por que não pode? E por que não pode ir? Ah, qual é? Não tenho situado o nível. Ele não pode ser preso também. Ele não pode ser preso também. Tá, se ele ser preso, o pai dele não morre, né? Mas se ele for coisa sua, o pai dele morre.

Ixi, tá fazendo telefonema. Nossa, o policial tô me tirando, cara. um, dois, três, não né? encontrei nada, outra vez. Você viu que eu tô gravando? Quer ver? Já. Tu viu o desenho do box? Não vi, A principal está somando uma porquinha, você se Do mal. Então, mas ela morreu. sabe? Porra. Hum, hum, hum. Não pedei. eu fiz. com a boca só. Eu te juro, eu fiz com a boca. É que sempre que eu tô com a mamãe, então com o beco o jogo, eu faço. Ou às vezes eu faço sem querer. Querendo, tio. Que tem esse da mulher aí? Ah, que é essa daí é. um zumbi? Ah, tem que abrir uma porta. Não ah, tem porta. E aqui não vai ter saído acho. Sabia. sabia que não ia ter saído de uma coisa. Ah, é. Estão obrigando ela. Ah! Galinha. Te odeio, Islandina. assusta. Ai. Eu vou morrer do coração, Dandena, se tu fazer isso de novo, pô. Pode todos os seus ataques, mas aquele tu me assustou, Dandena. Gente, já tinha visto que esse ataque não me assustei. Pô. Como é que eu fui me assustar justamente agora? Por favor, me falando onde é que é essa chave. Aqui tem uma porta, não, né? Não quero olhar. Não quero olhar pra trás. Ela tá por aqui, não tá atrás de mim, tenho certeza. Sabia, não tava atrás de mim. pendeu, velho, coisa. Não faz mais isso, Nandina, né? eu vou morrer, pô. Aqui tem uma porta pra abrir. Não. Eu tipo, acho que que voltar, não gosto de voltar. Time tá de mais sorte. os caras, viu? Ué. Já que eu tive isso aqui antes, eu tenho que conseguir de novo. Ah, pessoal, deixe seu like, tá? Por favor. Eu tô muito do like de vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Zadina, né, por favor, pare de... Eu com medo que eu assim, tô me cagaço aqui. Reto, um reto, um reto. Ah, não, fala sério porta errada, porta errada, porta errada, porta errada. Ah! ah quem? Tá bom, pessoal. Tchau.